أنة إذا مرء көміскүр, қарыстыр, нүргүнну нүргүннүү дулага күлімнүр қараңа сақаға. Күлімнүр, күлүмнүр күлімнүр, күлүмнүр өргөстөх күлімнүр, күлүмнүр үс өға айхаллан ұранқай ужора үтөө күнүнен күнді көрөөчүлөр эһиги бу жакускай бириник қарағады. Бұл ғымыйын онақсыз күнә бейге сахабыт сирин оғылучылақ білететіскей обсыстуыны дейтілі Василий Васильевич Никифоров күлімнүр тәрәвік күнәм. Бу улуччулах бир дойдулахпыт атын үйетите Александр Николаевич Жирков кагыляһинен 2016 сыллааққа балаған хүрбе хүрбәһәтте күнүгер биһиге сақабыт Республикатын сударыстыгыннаһын күнігер Василий Васильевич Никифоровка баронса памытынник туран биһиги Жакускай кораппыт бейін керек өстүйте болла. Көлімнүр аты 6-15 солуста тыгар умнуга Э, ол кем устатыгар күлімнір туһунан билбет кини ада ажа систебетек каста көлөн өйөскәбите онон тыынча тогуз жүз тогуз сыллаққа күлімнір ата бітін битингенне Кені атын жоңго сәргеға төлүннери сүрдәк ұстықтық. Онна сарағат түгер ұтарсығыл ақтықдағаны бар Баста Бастакы көлімнер ата суытынан тілді бітін кәннен научный конференцияны дойды тұғар ұсалданға ұлыз жағалтата онна сақа Государ Сенай университеті көттіған түгінші 999 сұллаққа Колон тотар 14 күнігер үппіттарам. Мусустар 14 күнігер. Хитин тәнілата, оннол ұллыбы турақтарға қайы яға көлімнір атын салғы қайдақ үйе түтек қөхөбей, кені атын қайдақ жануғар сәргетігер төнінлер яқы сөбейден бастықы бұхарылар оннол ұллыбы тарам. Түйінші 996 жылдаққа үті саналар барыты түмілден Саха Республикатын бастакы президиона Михаил Ипевич Николаев көлімнер төрәуіті сүй сотот сылын республикардынан бәлетір туғынан бастакы ұрағы тағарбыта. Онтон ұлата қамсағын күске сағаланан бар барбыта. Бастакы кені туғынан сехили соғыс кенігелер, олығығар ирейді самонуна кілеоринам, көлімнүйді үйеріп бет үйетін тоқары ол жақтар кенегелері бегеттен Иван Егорович Федосеев, Николай Захарович Капырин, Семен Ипатьевич Кавликов, онтан да тұттар бастакы сихили кенегелері тақсыталан кейден бар бұттары. Көлімнүр тұхынан улахан альбом каталог оңғылды бұта. Ол гынан баран көлімнүр атын үйеті тиген Э, орду кулахан хамсахан икки тыхынча уоны сыллахам э, күлімнір төрі өте сүйіз бейін сылын тәрер қамығыя үлетін кәмігер олонна бүтілді өте ден бәлі тәқпін бағарабын тойы тәргін э, ол үніне бол бұт ұлақан мен келдер яқпын бағарабын үті Пушкин библиотека тененнигар икки тыгынча төт сыллақа мемориальный доска хыллы бутам. Вот, Антон икки тыгынча оны сыллағы камыгыя жаһалларга рологоран улахан капитальный тутуулар уанна жаһалларын оһуллугуттаран Олардан бастатан туран бу ил түмән жиетининнигер күлүмнүр памятнигин тутутуунан Иті жан серге өр сыллах турурсутун келдері келлери булактагатам иккиһинен кинияка төрөбү дойды тугар дөпсүңө улахан технопарк тутута бараяктан мыта онна ол тутулдан үлага килбитем э, бороонга усалдан борогонугар көлүмнүр атынан культура дыбарыха тутулдары буланнан мыта онна ола бия кеме тутулдан босаңарды үлага килбитем э, ону тахынан көлүмнүрган аллах бу сака кена булулубут алмаска кино атеңерилибите э, онна сака театрыгар саха драматической искусствотын төрүттөспүт киһи диэн бу саха театрын өһүөтүгөр саха драматын төрүттээбит биһиги оюнскайдаах сопроноптаах иннилерине күлүмнир ата онно бутан көмүс пукованан бу ил түмәнінник Торар тұрар памятник икки тыһынча 16-та сыллааққа балаған үйін сүйдбәс әтті күнігер ахыллы бұтам. Бұ памятник оңы хуторы тылақ улахан тоға жетергін. Э, манна жокуускайга құтылды бұта бұ памятник бронзаттан. Бұ памятнигі болдар Виктор Михайлович әме манна жокуускайга. Бәйетін ұхай батығар анал мастерской оңырын онны құппытан. Манна кутулды вот памятниктар, улахан ураталақтар, ордуктақтар. Кенедер бастатан тұран бұ э, туақтара, ұлтағынлары, темірдері қалың. Қанлықтағыны түнне кемчіләхін соқ кейілі оңырылдар. Еккейінен қас бейді сүйген бұ скульптардар, ажас манны местетігер оңырар болан, Қас бидді сүйгені мәриян, колариян, онан бұ памятниктар қачыстығалара, тұруқтара, атыттардағар бұдан обдық. Бу Василий Васильевич Никифоров усалдан улугун, очолго усалдан икки улускарыктарыта дүпсүн, уонна Лорогонский ден хэп, онна уллағына кини бу дүпсүн өттүгөр төрәбі кихи болар, тәбік ден хирге. Кини уллағына тон орта хэни гылга төрәбі тиллер, төрәбіт ағата жиңер бәйта суруксу тәбіт, онна ол суруксу төрәбіт ағата хоқ бол бұдығар, кинини атын кихи ақылопқар ден кихи иппиттен әме хурьяллар. Бу ровно те 19 тон Э, ортотут үйе ортотуттан хагалан э, бу хүрбэхэ сүйэҕэ диэри полициялка олус били манна жакускай коракка Э, түмен олорар кемебит э, жокускай кораккара болбакка бу жокускай округуга холобурати сынтыргар даганы арас дагана округтарга ону уллагана у салданга түбэхиэхче бири юридическа ин юрахтех ин э, сыннайдар тибиттер юрасав страндын сипович подбельскай олхин буллагана ол жоннор холобра бу ссылкаларын отон кемин ари даганы бири багар бээлерин саарата тария боло бу жоңгой түүнө алык биттен эвте боло бири олохтох оголору үйрөтөлдөр эбит бу биллер үрбәһес үйә оны тогыз Василий э, бу маны жохуштай кораты булар хэ мин оны олус әрдә ди ханыбын тогы жетер буллагана хара хоголар буллагана кыраты койтан йөрәне кирәләр аны буллагана бу э, ол полицияны сипович кинене корака э, бу кең дигән он сысыя бу биканек дагана да жокускай коракка манна куллагана тон олус хайдылах корат дебеккин жокускай кораты бу буллагана тон россия бір рақ сире рақ та болан болбут кеме аны булланы холобра манна теме полицияны дарбалар манна буллана агая школа бар аны кине хамы бастың школага юрнек кирер мужской классической прогимназияга билген булана ол школа бар ярославской уанна кулаковской бүгэ аксухуларгар хомойо хин харбах турулах турар онтан бу школа же бу саха бастың интеллигенциятын олох биһиге болар. Э, бу эпикеллы хаме прогрессивный хамы өйдөх, хаме күстөх сирдага кирен калар. Э, ол курдук кені 10 э, сыл меттен этеллер 10 сыл үйірінен қолбыра манна э, каникул боларғар біде сайынғы хыньялаңар тиен үйөрөгөн ыхыктыбакка өссө өсі кытта билсен өсі атын бээтигер теннеах оголору кытта бұл ұсалдан оголорун кытта холобура афанасьевтер диэн эме бу хаха бастык интеллигенция галлар оғыларын күтті білсен, прокопий Местеревич Сапонников тен бастығы сахарин тен бастығы біраз үйдүк өрөхтәк бырахы кытабилсен холобыра кини маннык туалыр әйгәтә барда итинник Осенан бу саха бастың интеллигенцията болар революция инненағы. Оны бұллағына Василий Васильевич Никифоров бераған бітәрән баран тоққа дойдутугар тиер. Бу кені бұллағына Осенан осколата улахан кен қабаннағы оскола хәп преподавательләре, учуталлара барта кәли учуталлар ол курдук ол учуталлар була бээлере москва казань петербург э, курдук үрдүк таханнаак университеттери битербит учуталлар келен манна ананан билелилер ол ихем буллагана манна били үөрэх уровине э, тахама ынырык үрдүк ону буллаганак эн э, беста клааһы битербит боллахана холобура араас терилтаа киирен үлелиякын сөп оннук опыт эме бар онна эбетер битерен бараңын холобура битербекке даганы атын дойдуга атын кураттарга үөрине бараган онтон василий васильевич никифоров дойдуту тугар тәннәр, оны тиен баран Онтан жа бу товарыстарын Афанасьевтар, э, Петр, онна Михаил Афанасьев балтыларын керген ылар, варварыны, онна ике икке олонолор онтон аны улус клубатынан кине талаллар. Бу улланы холобура кине улус клубататтан холобура э, эпикелло барта ағаттан уолга бәрилерине тә үксүһе ону улланжа бу никифоров бэтин ото шүүдү көрдөрөн кирбит тахыбыт анырык жахаллаах Шугай Салаячев болон улус клубатынан талыллар онтон төттөрү үләли түһән баран Жакускай коратыгар эргиллен келер. Жакускай корака калям баран окружной судка секретарынан лелир. Кин үләли түһән баран же онно же кини көрөр билер бу жон тох калхалагы. Халабра тәңнир да корат алохтахтарын онна улус алохтахтарын онна рай көрдәгәне калха барта бир. Хахаларга хирдәре оттыра хо, хахалар баз билер тохтаганы байдара хо, олох, арай көрдіғана білен уча культурата олус бағая нихер, хаха литературата хоқ, хаха тыла өһө хоқ, олихин хаддара біле онтан кини туох тевке сыл оңыстубыт болон хэп, онтан же ол секретарынан деді тюхэм баран аны заявление хурер онна чахынай адвокат болор Оларын хем бир ол судугар холобыра кинини найма курдук холобыра билиңирет тахата фрилансер адвокату ченни курдук болар медиатор диякка да онна оннук болан эме хылыбыра кини ме көрөр була жон хайдак кухалак меха бу суд сокон өттүнен маннык кирселлерин хайылларын олихин оннук хыджан же бу арас общественный хамсаханнарга окурдук андрей накентьевич попов тен манна ме бир олус ме хүрдах хедах өйдөх э, ханалах андыр кең билилах кихе олор битехеп ол ки бастыгы музеер бит кихе болар күскеме болбут бит болар ол кихилин билсем баран кини бу дойдубар камалиөхпүн багарар боллахпын дойдубын культурнай онна культурнай юрахтахын өтүнөн хайнырыхпын наада деген хадар мана идея кале он күлүмдүн эме ол билит угар огустаран долгунор огустаран эме оннук саха херин пропагандалы инден выставкаларга нижегородска ярмаркага ин бу коллекцияны иджен көрдөрөр оны бәйтин эме көрдөрөр саха херин билихиннерер бу Хагаяк ахсаннах болар булаги очолорга народ тох культуралагын хайдах билинни бу онтахсыз үйе битегер хайдах маннык олорон кәлбитин культуратын хайдах тутан жарын кылыр көрдөрә ол выставкага тиен баран аны арас э, очотагы билиләх Сибир билиләх җаны күттә бисер. Наһа әлбәгы көрән аның Нижний Новгород кората даганы эчи бәйтә керәтә прогрессивная оннугы көрөн кәләм баран бу Танҗакускаен күттә метәңнә тагы ди ол хинеме оннук хайды бар болон багаран бәйтә бу сельхах сельскохозяйственные общества не терриер. Ол курдук ол общество буллагана бу жон холобра биһиги сахалар вот буллагана тыха хастывата буллаги бу аты итээхин ынагы итээхин онно онну культураны идже калан бараммыт эме пайдах ол культурабытын тутан хайдыхтаахпытын пайдах государствоттан ол культураны хүтәрбәт кына холобра тохты тегергер олорор олохтаахтар жадаян быстан кумалааңа барбаттарын туһунан иин арас идеялары билги кытта охсохор болан жону бәйтін тула түмер аны була культурный түтеген булана бу бастыкы народный босхо ағар библиотеканы арияр, ол библиотекага буллагана эмие полициянайдар да келелер эдер олор да келеллер устудионнар онна те хүрдээх эмие бурдук беэтин курдук үрдүк тахамнаах өйдөөх жон келен эмие Осынан кини беэтин тула араас маннык жону мууньар онтон холобура э, революциянан биллер деп бастык пролетарская революция ол онна кинилер ол кемне холобура эй хана болар ари э, нучалы онна василий васильевич никифоров э, тула союз якутов тен сахалар союздара диен камсааһыны тәриерһеп ол камсааһын быланы же бу земствоны турорса бу сахалар бээлере сирдээх болуктаахтар манна атын э, кораттартан атын областтартан переселенецтар атын э, област крестьяннара келен манна бу сири быджаваттарын курдуккына ону таханан өссө бу уголовный сыйнайдар диен бааларыта унырык урусхаллаах быгылаах майгылаах сижин быгылаах майгылаах жоннор ол жоннор эме наха элбех урусхалы экономикага жон серге быгыта майгыта бу жие кергене да аджанарыгар холобура психологически даганы өттүнөн жон серге майгыта сатырыган ха улахан урусхалы оңор буджоннор ол жоннору мие төттөрү бу биги саха сериттен ол жоннортон босхолон диэн итинник турурсулары турурсаллар оноттон маңнагы администрация өйдебет оны кинелери хайга олан кебиһиллер тыынчы тогуз жүз алтыта хыллаакка босхолоноллор оны же ол хайга олорон эрэ бастыкы бу сахалы манчары төгүн диэн тугун сүргерсе произведение ол ол президение тоқтан э, ол онтан хагалан жа бу саха сиригер э, драматургия саха сиригер театральный э, отогосенен көсті да бу спектакльдер хагаланалар Оны уллагана бу қалабыра кене культурно просветительское обществоларга бу элбек театральный постановка бу арас нуча хуриячыларын пьесаларын хахалы переводтан эми маны костюнү били маны осенан жон элбега билдин жон билита хаңатын бүк түһөн олорбатун диен маны элбек осенан сырдатыылары на элбек тон үөрөхтээхин дөттүгер тыл да бапрохугар бастыкы сахалы саңалак сахадай дута диен кахыты бу барта отон никифоров бээте бу жону үшүгэдик түмер оннотон бээте ынырык күстэ ханаалар баах кини ынныр кэлбэх доҕоттордоох холобура былааһы да кытта кини үчүгэйдик холора биир тылынан кэпсэтэр боростой да дьону кытта биир тулнан кэпсэтэр ол хин холора кини инник били нучалы тэхкатон Олох динах э, прирожденный лидер бу сахага тон дөрүн көстөн ахар бу э, дөрүн дөрүн төрүр бу киһи болор. Динах э, национальный интеллигенция отон бас бахылыр киһитеген биллер. Кетегиче он олтааллааха утурбу памятник конкурсун естественно он бәйске билер биттіре онан тон конкурс кыттыгыдыгы кыттыгын иннине ванна улахан элбәк выгарсы кепсети ял бута илтемәңе кайдан оробут канна торобут архитектордар местенөйен ден вопрос меске мескәбите Александр Николаевич бу илтмен тахыгар турара үшүгәй булу өтә Лена петігер архитектордар көджік Уанна қайдақта тұрар көе оқ таратуарға егін тұрылды деген бол бұта. Александр Николаевич Шынгран ол бұта мейін бейті. Девен скульптор ке қанат памятнигі манны тұрыр отқын сөбей. Меха бұхаран кәдден берер еді бейті. Иә. Оны жәмін кәдем бұл манны қамыртылан көрі дистен барамын. Раз кәді Ошыларға бұл манны туақ бұл батады. Ариятын манан аградата манан ари тротуар көрағас. Маны көрін істе қамытылан барынша Александр Николаевичқа келен бұл манан памятник тұрара біті олар үшуе болды деден болды. Оны конкурска үш үле көрдер бітірі, ентал бітірі. Оны тұран ол кәнеттен талып бітін кәнне кәден жаманны шейлі местетін көрін архитектор дар галенеме көссен манна турор гыбыхарым Оны бастыкы варияны мене сө турар бир искистер. Оны олар Kapamilike bedel kidde kabut olmanlık olur orayı. Bu tuğuy den yamağa attıgar tuğtun başka жербе турар бутун. Аны жербени турар бутун ден кейін бу саха амы сарын кехетен кайда када үе хана ата гузузасынайын. Ол ихин кайда эле оны почёк кебедарыбын жербе келдер бит. Антон оны көрөнсө бу манны күчүгө болор эбиттен быхарыны бу. барар эбит оңор вакана да манның бейті сүгэ гызда асуына кеһе олорорун көндөрөр курдук болан таксыбыт. Ота бәгат тәргитнен бу Василий Васильевич бәйтәттем көстүләр, жохун багыкны оңорорга мен хәтәр интерегене дә булды да. Ота карточкаларынан көрдө көне кине көддүк улахан, үрдүк уңактак, төрөлкөй, бәйзә көддүк улахан Онон күнде кине маннык бұл маннык түмік ол бұта. осыларға оңыра хөдден ол ханнык тоқыйдава дәтім болан олақты оқтық оларыр да Я хочу рассказать от имени моей мамы. Моя мама Никифорова Альбина Федоровна. Она правнучка Никифорова Василия Васильевича Келюмнюр. Она неоднократно и последовательно на любом, любой возможности пытается, предлагает увековечить память Василия Васильевича. В том числе установка памятника Василию Васильевичу, присвоение имени э, учреждению нашей республики – названь, наз, присвоить название улицы тоже в городе Якутске. И вот она была услышана. <laughs> Получается, <laughs> идею создания и установки памятника возле стен Государственного собрания Илтумен воплотил в жизнь Александр Николаевич Жирков. Сейчас хочу рассказать немножко предысторию. Дело в том, что в 2016 году до 27 сентября цветы возлагали к э, мемориальной доске, установленной на здании Национальной библиотеки. И 18 мая 2016 года в очередной раз мы в день рождения Василия Васильевича возлагали цветы, проводилось торжественное мероприятие. Тем более это было уже 150-летие со дня рождения Василия Васильевича. И вдруг Александр Николаевич, после того, как прошли мероприятие, подходит к моей маме и говорит, «Уважаемая Альбина Федоровна, я делаю вам предложение завтра съездить мастерскую скульптора, который изготовил памятник, макет памятника Василию Васильевичу. Ну, <laughs> мама моя пришла мне в восторге, и тогда она сказала, неужели я доживу до того, чтобы памятник стоял в центре города Якутска? Будет отдана дань уважения нашему великому предку. И вот 19 мая и мне удалось, посчастливилось сопровождать мою маму в мастерскую Виктору Михайловичу Федорову, который изготовил макеты этих памятников. Почему я говорю макеты? Когда мы приехали, нас познакомили с Виктором Михайловичем. Очень такой интересный, очень умный, любознательный, прекрасный скульптор. Там стояло два два макета. Первый макет был в бронзе, как заходишь, он стоял сразу с правой стороны. Но это было маленьких размеров. Но вот эта величественность, даже в маленьком размере, но он был где-то вот ну, такого размера, она все равно чувствовалась. И посреди мастерской стоял в полную величину вот этого размера памятника. Памятник, ну, я так предполагаю, что он был из гипса. И вот эта вот масштабность полностью, да, и ощущение, что такой великий человек Просто вот было вот неимоверно, вот прямо гордость такая вот. И вот <laughs> мама, <laughs> можно сказать, одобрила, потому что мама тоже, она была в такой растерянности. Тогда у нее попытались взять интервью, но она, кроме вот слов благодарности, вот, получается, Виктор Михайловичу, она ничего сказать не смогла. Виктор Михайлович рассказал о том, значит, как он работал над этим памятником, рассказал, что он ознакомился с его биографией. И сказал, что вот, получается, что я решил, что Василий Васильевич должен быть как за работой. В руках у Василия Васильевича находится ходатайство, которое он написал на имя царского правительства с нуждами и с просьбами якутского народа. Вот. <laughs> Ну, вот и так, да, и вот это тогда вот было вот просто вот ну, это был верх прямо вот удовольствия и верх гордости. И вот 27 сентября, в День государственности республики, нас опять в очередной <laughs> раз пригласили. Нас всегда приглашают на праздники, но уже пригласили на площадь э, перед зданием Государственного собрания Илтумен на открытие этого памятника. Памятник получился очень великолепный. И как? Вот я, например, считаю, и моя мама тоже считает так же, да, вот этим памятником, это было самое знаменательное событие которое было ознаменовано именно конкретно 150-летие э, со дня рождения Василия Васильевича. Он здесь величественен, да, благородность его, все, вот все оно прямо вот есть. И вот эта вот гордость за своего предка, она я так думаю, что не только Ольга Федоровна, есть и во всех остальных последующих поколениях. И вот я хочу сказать от имени потомков, и главное от Альбины Федоровны, что вот этот памятник явился собой самым натуральным признанием заслуг Василия Васильевича. Считаю полной реабилитацией его имени. Но и еще плюс ко всему, это дань уважения тем людям, которые приняли активное участие в восстановлении честного имени Василия Васильевича. Это и Клеорина, и Рейда Симоновна. Я тоже была с ней знакома. Кардашевский, Роман Георгиевич, он приходил неоднократно к моей бабушке Зинаиде Ивановне Никифоровой. Это и Федосеев Десо Иван Егорович, это и Винокуров Артур Ильич, который очень много сделал для того, чтобы восстановить честное имя Василия Васильевича. Это и Копырин Николай Захарович, и те, которые ученые, журналисты. А От Нине Альбины Федоровны – и от числа родственников Василия Васильевича. Мы хотим выразить слова признательности и благодарности Александру Николаевичу Жиркову за увековечивание именно памяти нашего великого сына якутского народа. Anything барджонун тугар кодангса. Үһәттен үтүләк кылыгын күтәкпүт. Наротын сайдырын үнерин турса. ыргыстық ыйсына күлімнүр. Сүгүрүй, үс сахатарыға, айхаллан ураңқы ұжора. Василий Васильевич Никифоров күлімнүр, саха народын тұғығыр ұғылытчылақ өңөтін бәлеетен үйелерге қалары жоғын өйдібіннік республика парламентін жетін иннигер тұрорылығыда. Кені үтіе аты үрдіктік, мақталлақтық аттанна үйететілінне ден бүйінгі беревін түміктүйбін. Қас күні айы бұжы кускай беріні көрігітін ұмныман қадері.